Also wir hatten jetzt hier wegen deutscher Vorfahren. Das war ein Grund. Toni hatte genannt Arbeitskräftemangel. Haben wir auch hier vorne. Was haben wir noch für Gründe? Sophie? Wegen, ähm, wenn sie verfolgt werden, also politisch verfolgt oder wegen Kriege und Bürgerkrieg? Mhm. Wo kann es denn sein, dass Menschen politisch verfolgt werden und warum? Vielleicht, hm, wenn sie Juden sind oder so? Also wegen jüdischen Glaubens sicherlich damals in Deutschland, ja. Und jetzt ganz aktuell schauen wir uns mal ein bisschen das aktuelle Leben an. Das ist ja zum Glück schon ein paar Jahre weg. Aidin? Vielleicht so bei Diktatur oder so. Wenn man dann seine eigene Meinung sagen würde oder so, dass man dann Angst hat. Mhm. Was ist dabei erstaunlich, wenn wir die Asylanträge anschauen? Luis, nur drei da, oh, nur drei Prozent davon werden in der Regel angenommen. Also drei Prozent sind wirklich politisch verfolgt. Die anderen haben eher was für Motive, um auszuwandern oder einen Asylantrag zu stellen? Sam? Arbeit. Ja, Arbeit. Warum wollen die denn hier arbeiten? Aus welchem Grund? Äh, vielleicht, weil es denen da nicht so gut geht und die wissen, dass sie in Deutschland dann halt Hartz IV bekommen? Ah, das ist schon sehr, sehr plump. Da sind wir wieder bei Vorurteilen. Ich hoffe, da kommen wir auch noch hinter, dass das nicht gerade die richtige Einstellung ist. Hm, das soll ja kein Vorurteil sein. Niki? Weil in einigen Ländern viel zu viel Armut herrscht irgendwie und in Deutschland halt nicht. Das ist genau richtig. Delia. Und in ihrem Land herrscht Krieg. Auch das ist ein sehr großer Faktor, ja.